Alô! Olá, eu sou a Maria do blog Cláudia Maria e hoje vou finalmente mostrar-vos o álbum que eu recebi da Sal e quem me segue no Instagram já recebeu assim um mini vídeo sobre isso. Quando cheguei a casa de noite vi que tinha recebido a minha encomenda da Sal e perguntei-vos se vocês queriam que eu abrisse naquele momento ou neste vídeo vocês disseram que queriam que eu abrisse nesse momento, por isso eu fiz um mini vídeo de reação a este álbum. Se vocês também viram esse vídeo específico vocês já sabem a história por trás deste álbum, mas eu vou fazer assim um mini resumo para vocês. Eu não sabia o que é que haveria de pôr nestes álbuns, porque estes álbuns são incríveis, já é o segundo que eu tenho. Eu sei que a qualidade é espetacular e sei que vou gostar mesmo muito, muito, muito, por isso eu tinha que pensar as fotos que eu queria ter de uma forma física, porque nós temos muitas fotos no telemóvel, muitas, muitas, muitas fotos, e quem tira fotos da Canon e quem tira fotos da GoPro, nós temos assim um, uma coleção gigante no nosso computador, nos nossos discos externos, e a sala dá-nos a oportunidade de passar isto de uma forma incrível para um álbum, e vocês vão se passar com este álbum, e eu vocês viram a minha reação, vocês viram que eu adorei. Ok, não sabia o que ia colocar no álbum e depois lembrei-me que fui de férias com o Nuno e os dias foram incríveis e, eu te e temos fotos a andar de caiaque, ah, nos passadiços de Paiva, no hotel, na piscina do hotel. Felizmente tiramos fotos a esses dias e achei que seria interessante fazermos um álbum desses dias, mas depois vi que se calhar era melhor adicionar mais fotos, então tornou-se assim uma coisa muito lamechas e romântica. Não é todo o nosso estilo, nós não somos muito românticos, mas acreditem que valeu super a pena. A Nossa primeira reação foi rir-nos muito, porque tem piada fazermos um álbum assim, mas depois esquecemos disso completamente e ficamos a pensar, ainda bem que fizemos este álbum porque a qualidade das páginas é incrível. Nós até estávamos a brincar, a dizer que o mudar da página tem um som muito... um som com muita qualidade, que às vezes nós estamos a passar álbuns, estamos a passar livros e sentimos assim um som um bocado de papel frágil e neste caso assim um é um som mesmo de página boa e forte, mas eu já vos mostro isso se consegui. Já que eu gravei esse vídeo para vocês no Instagram, queria-vos mostrar assim um pequeno excerto da minha reação a abrir este livro e já voltamos a este vídeo. Ok, vocês pediram para eu abrir agora, <laughs> por isso vamos lá. E eu não sei se consigo fazer isto com uma mão, mas vou tentar. Eu ainda estou de casaco porque acabei de chegar a casa e vi que estava já em minha casa e fiquei super feliz, <laughs> por isso vamos ver como é que corre. Ah. ah não vamos fazer isto de uma forma mais correta. Eu não estava a conseguir abrir nada, mas pronto. Oh, gosto da proteção. Tenho aqui um envelopezinho deste material fofo para não danificar o álbum eu acho incrível. Ah, ok. Ok. Ah, como é que é possível? A primeira foto, as primeiras fotos são fotos da GoPro e vocês estão a imaginar o tamanho desse livro e a foto ficou incrível, com qualidade não faz absolutamente sentido nenhum. What? É super giro ver as fotos que nós tiramos num livro. É super engraçado. Ah, sério, eu estou a passo. Ok, eu vou só mostrar esta para não parecer muito mal, mas olhem para esta foto. Ok, eu preciso dizer que esta foto foi tirada com o meu telemóvel. Está incrível. E nunca pensei ficasse tão bem, tão ampliada. What? Ai meu Deus. Ok, isso está fofo. É Vou-vos mostrar finalmente o álbum. Eu queria um com capa preta e vocês podem escolher uh, se querem uma foto ah, se querem uma cor com um texto. Eu só escrevi aqui atrás as nossas iniciais, um, mas queria assim uma coisa mesmo simples e claro que a Sal proporcionou-nos um álbum com uma capa assim incrível. Eu queria vos mostrar uh, página a página, não sei se vai ser possível, mas uh, a primeira página é uma página das nossas primeiras fotos, basicamente. Nós já nos conhecemos há 10 anos e estas fotos foram tiradas com a GoPro. É logo a primeira página, por isso a minha primeira reação foi como é que é possível? Porque a foto está super esticada, vocês estão a ver que isto ocupa a filmagem toda, <laughs> por isso tem estas dimensões enormes. As primeiras fotos que eu vejo são no GoPro e são incríveis e a qualidade é, é mesmo impressionante. Tem assim uma qualidade tão grande, o Nuno até disse como é que é possível terem todas uma qualidade incrível de impressão e é mesmo muito estranho porque eu tenho aqui uma foto de telemóvel, como eu vos mostrei na reação, que está esticado ao máximo porque ele ocupa as duas páginas e <laughs> é magia, é magia da sala, só pode. As primeiras duas páginas são estas. Para fazer este tipo de álbum vocês só precisam de ir à, ao site da sala e carregar em descarregar software e vão entrar num programa da sala especificamente da sala em que vocês podem escolher os produtos que querem e podem escolher se querem uma página mate, uma página com brilho, a quantidade de páginas que vocês querem, se vocês querem uma capa acolchoada ou não, vocês têm milhares de opções. Depois de vocês escolherem as opções que vocês querem, vocês só entram num editor, imaginem que é um Photoshop ou um Pixar e vocês só precisam de arrastar as fotos e se quiserem colocar texto, caixas de texto e assim outras imagens, mas o que eu fiz basicamente foi fazer composições em cada página. Nunca usei mais de três fotos, acho que estes conjuntos de três, de dois ou de uma foto espalhada pela, pelas duas páginas acho que fica incrível. Isso na segunda página eu utilizei duas e coloquei uma na vertical e depois uma na horizontal, assim um bocadinho maior, acho que ficou incrível. Nesta decidi fazer duas fotos, uma para cada folha, porque achei que elas eram muito parecidas em termos de edição e como são os dois por sóis com silhueta, achei que ficava super interessante junto. E esta, claro, a foto famosa em que é, foi tirada com o meu telemóvel, que é um, um LG V10, está absolutamente incrível. Ela foi aumentada ao extremo. <laughs> Temos novamente fotos da GoPro, que vocês estão a ver que a qualidade é incrível. Se vocês estiverem interessados, a minha GoPro é a Hero Session 4. Depois nas próximas páginas eu coloquei fotos das nossas férias na piscina e fotos da nossa viagem nos passadiços de Paiva e essas fotos ficaram mesmo interessantes com a natureza, com o rio. E na última página temos as fotos mais recentes que tiramos um, num passeio que demos por, um, pelo Porto, Matosinhos. Vocês não têm noção de quanto eu gosto deste álbum e não me arrependo de nada, mesmo que eu acho que seja demasiado romântico uh, <laughs> para o nosso gosto. Eu acho que conseguimos ultrapassar isso porque a qualidade é incrível, as fotos estão todas perfeitas e mesmo tendo sido tiradas com máquinas fotográficas diferentes, acho que todas têm uma qualidade incrível que eu adoro. Se vocês forem ao site e vocês descarregarem software, vocês têm acesso a imensos produtos. Vocês podem imprimir fotos só, vocês podem criar estes álbuns, vocês podem imprimir as vossas fotos em quadros e colocar nas vossas salas para decorar. Vocês também têm a opção de presentes personalizados e acho que vocês deviam ir lá porque é muito interessante para o Natal. Se vocês utilizarem no mínimo 39,95€ nas vossas compras da Sal, vocês podem usar o meu código 20€ de desconto, ou seja, tudo, todas as compras que vocês fizerem, ficaria por 19,95€, o que é fantástico. E eu agora vou-vos dar algumas ideias de que compras podem fazer, que presentes podem dar, a vocês e a quem vocês quiserem, porque estes álbuns são incríveis. Agora, este álbum é um álbum de casal, basicamente, por isso essa seria a primeira ideia. Dar à vossa pessoa especial Primeira ideia. Segunda ideia, fazer um álbum de família, que é uma coisa que se calhar já morreu um bocadinho. Eu tenho em minha casa imensos, imensos álbuns uh, impressos de câmaras analógicas, das películas das câmaras analógicas, mas com a chegada das máquinas digitais, essa coisa de ir imprimir ah, morreu um bocadinho, porque na altura era ir revelar e imprimir ao mesmo tempo e depois fazia-se os álbuns. Agora, eu acho que vocês deviam apostar nisso porque das melhores coisas de sempre. Muito sinceramente. Por isso, essa seria a segunda ideia: um álbum de família. não à vossa mãe, não à vossa avó, não ao vosso pai, certeza que vão adorar. Outra ideia que eu tenho para vocês, e esta é mesmo especialmente para os meus colegas fotógrafos, é criarem um portfólio das vossas melhores fotos. Da primeira vez que eu experimentei a sal, eu fiz um álbum com as minhas fotos de Instagram. Não houve nada de família, foi mesmo as fotos que eu tirei e que adorei e queria, assim, num no mini álbum. Tem aqui as fotos que eu tirei com o telemóvel, tirei com a minha Canon, tirei com a câmera compacta, mas aqui são, a maior parte é com o telemóvel e eu adoro esta. Seria a terceira ideia, um portfólio fotográfico um portfólio das vossas melhores fotos e o facto do álbum ter imensa qualidade ajuda imenso a vocês conseguirem um trabalho fotográfico, por isso a quarta ideia que eu tenho para vocês é se vocês forem modelos. Se vocês forem modelos ou quiserem entrar no mundo da moda, vocês têm que ter um portfólio também. Peçam a amigos fotógrafos para vos tirar muitas fotos e depois é só ter assim um caderninho destes sempre com vocês ou algo assim um bocadinho mais profissional para vocês darem cabo deles na vossa entrevista de emprego. E é isso que eu tenho para vocês hoje. Se vocês quiserem usar o meu código, é só Lava Maria em letras maiúsculas, tudo junto, 20 euros de desconto. Acho que seria uma ótima prenda de Natal para vocês ou para os vossos familiares e, claro, prendas de aniversário todo o ano. Espero que vocês tenham gostado. Digam-me se vocês gostaram deste álbum, se vocês acham que é demasiado romântico ou se está incrível. E vemos no próximo vídeo. together with you.